hello and welcome friends C language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग लोअर यानी कि S T R L W R एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग का फंक्शन है और इसकी मदद से हम स्ट्रिंग लोअर स्ट्रिंग प्रिंट कराना सीखेंगे तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एम्पुटी फाइल ले लेनी है यहां से और फिर यहां पर अब हमें कोडिंग करनी है तो यहां पर सबसे पहले करना क्या है हेडर फाइल लिखना है तो मैं लिख देता हूं hash include S T D IO dot H तो यहाँ पे ये हेडर फाइल हमने लिख दिया और फिर यहाँ पे कर देता हूँ एक और हेडर फाइल लिखता हूँ हैश इंक्लूड चूंकि स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो यहाँ लिख, देता हूँ मैं स्ट्रिंग डॉट एच ये भी एक हेडर फाइल है ये दोनों हेडर फाइल्स को लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं नीचे आते हैं नीचे यहाँ करना क्या है नीचे हमें हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में और वो हमें स्मॉल लेटर में प्रिंट करके देगा इट मींस कि स्ट्रिंग जो है लोअर हो जाएगी तो इसके लिए हमें क्या करना है यहां पर कैर टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूं और यहां पे एस एक वेरिएबल और ये इसकी साइज रखता हूं ट्वेंटी ठीक है यहां पे साइज ट्वेंटी या ट्वेंटी थ्री कुछ भी रख देते हैं ट्वेंटी रख देते हैं चलिए ये ट्वेंटी रखने के बाद क्या करना है ट्वेंटी रखने के बाद इसमें कुछ स्टोर कराएंगे तो चलिए हम इसमें स्टोर कराते हैं तो मैं अपना नाम ही इसमें स्टोर करा देता हूं सूरज सर ये लिख दिया हमने और ये स्ट्रिंग को अब हम ये इसमें स्टोर करा दिया हमने टर्मिनेट कर देते हैं यहां पर वो फंक्शन लगाते हैं S T R L W R ये लगा दिया हमने और S T R L W R और यहां पे क्या लिख देंगे एस टी आर लिख देंगे इस तरीके से लिख करके और यहां पर टर्मिनेट कर दीजिए आप ठीक है टर्मिनेट करके जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर मैं प्रयोग कर लेता हूं पुटेस का पुटेस का यूज हमने डिटेल में बताया है कि पुटेस का क्या यूज होता है और यहां पे सीधा सीधा एस टी आर को यहां पे करवा देता हूं प्रिंट ये हमने प्रिंट करवा दिया अब एंटर करके नीचे आते हैं यहां पर इसको क्लोज कर देते हैं तभी हमें याद आया कि यहां पर हमने ब्रैकेट तो ओपन ही नहीं किया है और मेन फंक्शन तो बनाया ही नहीं है तो मेन फंक्शन के बिना तो चलेगा नहीं तो यहां पर आकर के मेन फंक्शन बना लेता हूं और मेन फंक्शन बना करके यहां से ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं और फिर ये जो ब्रैकेट है वो नीचे क्लोज भी हो जाएगी तो ये नीचे क्लोज भी हो चुकी है देख सकते हैं आप अब हमको क्या करना है अब हमको सिंपली इस प्रोग्राम को सेव करना है तो यहां पे चलता हूं और इसे सेव कर देता हूं एक नाम दे देंगे इसे हम जैसे मैं इसे नाम दे देता हूं S T R dot C ठीक है ये नाम दे दिया डॉट सी लगाना जरूरी है ये बात ध्यान रखिएगा बिल्ट पे चलना है और यहां से कंपाइल पे क्लिक करना है जैसे ही कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई एरर नहीं है तो आपका ये प्रोग्राम कंपाइल्ड हो जाएगा सक्सेसफुली अब रन करवाना है तो यही बिल्ड पे चल करके या फिर आप रन करवाने के लिए कंट्रोल एफ10 का भी प्रयोग कर सकते हैं तो यहां पे देख सकते हैं हमने लिखा था यहां पे तो ये पहला अक्षर कैपिटल था अगर मैं इन सबको कैपिटल कर देता हूं लाइक ये देखिए यहां पे मैं कर देता हूं S U R A J ठीक है और यहां पे कर देता हूं सर एस आई आर ये सूरज सर लिख दिया हमने और ये सब कैपिटल में है अब इसको सेव कर देता हूं यहां से ठीक है एक बार इसको फिर से कंपाइल करवा लेते हैं तो पहले यहां से इसको क्लोज कर दूं फिर कंपाइल करवाते हैं अब एक बार फिर से इसको कंपाइल करवाते हैं तो यहां आकर के इसे कंपाइल करवा दिया अब देखिए ये पूरा जो है हमने अपर केस में कर दिया है अपर केस मींस ये सब कैपिटल लेटर में है अब इसको रन करवा देते हैं एक बार तो यहां पे देख सकते हैं जो भी हमने कैपिटल लेटर में लिखा है वो स्ट्रिंग बन गई है स्मॉल में तो आई होप कि ये S T R L W R function आपको समझ में आया होगा कि ये काम क्या करता है ठीक है आप कुछ भी लिखिए तो उसे लोअर में ये कन्वर्ट करके दे देता है यहाँ पे तो मैंने एक ये सूरज सर लिखा है आप कुछ भी इसकी जगह लिख दीजिए ठीक है उसे लोअर में कन्वर्ट कर देगा बस आपको अपर केस में लिखना है और लोअर में रहेगा तो ऑलरेडी वो लोअर में फिर तो कन्वर्ट करने की जरूरत भी क्या तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं India I N D I A देखिए ये इंडिया लिख दिया हमने और इसको अब सेव कर देता हूं यहां से यहां से चल के सेव भी कर दिया अब यहाँ बिल्ड पे चलते हैं पहले ये पुराना प्रोग्राम जो हमारा है उसको क्लोज कर देता हूं मैं तो मैंने फिर यहाँ से कंपाइल करवाता हूँ चलिए ये कंपाइल करवा दिया हमने और फिर अब इसको रन करवाता हूँ तो देखिए इंडिया जो लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है लेकिन हमने फंक्शन क्या यूज किया एस लोअर यानी इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए पूरा का पूरा इंडिया जो है लोअर केस में आ रहा है तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी जरूर लगेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video